Sir John, unsaon pag-invest? Ani na lang, since medyo broad man ng question, there are two things that I would like to share with this. The first one is that you have to understand that investment platforms have like different processes. Oh, kumbaga lahi-lahi sa proseso kada usa. Buta na to, gamito na to ni siya as an example. Kung mag-invest ka sa stock market, kailangan na kay stock brokerage account. In this case, ang ginagamit is First Metro Securities. All right? Pero, may uba na gusto sila mag-invest sa cryptocurrency. So, sa cryptocurrency, lahi ang imuhang gamiton ana, which is amo ang case, ginagamit na mo is Binance. Na iban mo tana, o oh, how about sa other companies na naa sa gawas? Right? Like, ang ilahang location, like Apple, Facebook, is naman na sa gawas. Dili man na sila originated by the Philippines or in the Philippines. Amo ang ginagamit is eToro. So, the point here is, lahi-lahi manggod ang proseso kada investment. Okay? So dili siya ingon na one size fits all. So that is why it's hard to answer how to invest when you say how to invest sa unsa. The second one naman is that lahi-lahi pud og risk appetite na bagay ang usa ka tao para sa usa ka klaseng investment. Right? Kita manggut kita manggut as tao lahi-lahi tag mga style. Diba? Na uban sa tuwa na aggressive Naiuban sa tuan na conservative na bahala na ginagmay lang ang tubo sa kwarta basta mutubo ang kwarta and then protected ang imuhang capital. So conservative to siya. Ang aggressive is dili ko ganahan ng mga ginagmay, gusto ko ng mga dinagko. Pero that also means na imuhang kwarta na gibutang diha may go to zero, worst comes to worst. Are you willing to do that? So see? So ang mga investments, lahi-lahi po na sila mga risk appetites. When you invest in the cryptocurrency market is highly volatile. Right? Pasabot sa volatile, ang presyo grabe mo saka, pwede po sumuna o pinakalit. Paabot naman po sa stock market, depende po sa stock. Kung speculative stocks ba imong gipalit, or katong mga blue chip companies na medyo stable, na ang price niya is medyo stable rasad. Or kung growth man, hinahinay ra po siya. Right? So, ikaw as a person, you have to know kung unsa ba ang imuhang tolerance sa imuhang investment sa imong kwarta eh, kailangan kita as a person, we have to invest in ourselves. No? Cliche man sa paminawan, pero ang punto na is kailangan kung wala ka kasabot sa usa ka butang, invest time, money, or energy para makabalo ka. If you think manggod na mahal man sir Jan, no? Or gasto-gasto lang mana. Well, kung sige lang og kahuna naggasto na siya, you will never grow eh. Kay malimit manggod ka tungod kay gina-import mas importante sa imuha ang pagtipid sa kwarta kaysa pag-invest sa imong kaugalingon na makatabang unta sa paglambo sa imong kwarta para makatabang sa imuhang retirement. Okay? So, it's going back to the question how to invest. Mo na lang to siya. Invest in yourself first para makabalo ka kung unsay bagay na investment para sa imuha. Does it make sense? So the question of the day is this. Para sa imuha, unsa ba mga angay or mga gwapong investments na nakita ninyo out there na legal? Obviously, kailangan legal siya o sakto siya. Let us know your thoughts in the comment section.